tolong Oh! Yo mamen-mamen mader Gue mau bermain game Among Us Oke langsung aja kita ke gameplaynya Enjoy That's pretty good. Halo guys, David di sini. Di mana lagi ya? Siapa, siapa, siapa, siapa? Gue menang dong. Jim. A few moments later. Langsung aja kita ke gameplaynya coy. Langsung aja ke kita ke gameplaynya, oke? Okay. Anjing. Apa sih kerja bakti kan tuh? What the fuck? Kau <laughs> jahat banget. Fucking fucking dogs. Kita gimana? What the hell man? Aku penjahat. awan lo oh gue ikutin mampus Alhamdulillah woi Fuck repot anjing <laughs> ini namanya hebat ini nudes sendiri <laughs> <laughs> kuning cak fitnah aja fitnah kejam anjing anjing <laughs> aduh ya wah parah sih men men bukan gua anjing anjing salingin poster kak matiin temen apa ini dong. Woi, kuning. Ayo ah, kuning, ayo ah, mati itu ah. Mana nih? Hayo. Awan noy. Awan maway. Wes eh, Di mana itu ruangan mana? Oke okay, oke. Okay. Parah sih men, gue licik, men licik tuh. Run. gua kena goblok ah ah fuck man anjim anjim ah kalah guys gimana nih goblok gua udah kabur anjing Okay, sampai sini aja di episode Among Us. See you next time. Goodbye. Peace. Cheers.